Saluton kai eh, bonvenon al nia nova episodo. Hodia o mi estis eh, en Cremono, do urbo en Italio, eh, en kiu vivas kai laboras mia amico kai collega Davide Astori, kiu invitis min por conveno honore alla pioniro de interlinguistico kai Esperanto en Italio Daniele Marignoni. Do vi povas vidi kelka in eh, bildo in pritio eh, la conveno estis en letala sed mi volas eh, montri al vi dum la medito iom da bildoi pri la conveno mem kai ancao mi intensa smediti sur el tiro quiu parolas pri Daniele Marignoni mem ella originala vercaro. Resto con ni, con medito con ni. Danko. Saluton, eh, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Se vi hazarde spectis la anta o mediton, eh, viam scias che la temo de ci vespera medito estas la homo quiu enconducis esperanton en Italio Daniele Marignoni. Li aperas uh, svarme en la originala vercaro, sed en grava letero, vercita in 1889 al uh, amico Vladimir Mainov, originale in la russa, Zamenhof clarigas eh, interessan aspectum de la frua epoco de Esperanto. Do mi legos el tiron el pagio quartcent sepdec hoc. Viscias bone, kiel oni ecrilatis al nia afero exterlande. Multai e la plej fervoraj volapuikistoj, kiel ekzemple Einstein, Schmidt, Ross, De Monge, Marignoni kaj aliai, transiris al mio flanco, malgrado che il iam el spesis tiom da penoi por Volapük. La plej aŭtoritata en tiu ĉi rilato Amerika Filozofia Societo speciale occupadinta, sin dum kelkaj jaroj je la problemo pri internacia lingvo refutis vola pycon, cae esprimis sin favore al mia lingvo. Cae la secretario di tiu ci societo, doctoro Henry Phillips, eldonis donis anglan grammaticon de mia lingvo, cae nun laboras super compilado de plena angla esperanta vortale. Do estas grave che ni memoru pri tiui pioniroi char enti un momento Esperanto a essis lingo progetto do onesti se vivanto come ancora o sed homo i fervore credi sie la opportuno che e cniceso lerni speranton por plibonighi la mondo kai shaina sa mi che tre ofte ni forgessas la rolon de niai pioniro a parte della vere pioniro poco do estas suffice conata la historio de la esperanto movado ecte la extarigio de de UEA, cae do eh, ecte la franslingua epoco, mi diras franslingua ne hazarde, char temas pri eh, la Geneva cae Parisa vid punto i franz lingvai por esperanto kai se vi neniam legis eh, la historion de UEA verkita de Zikov van Dijk mon volu tion fari gi estas interesa legajo sed estas anca o froi pioniro do la unua generazio de esperanto parolanto e esperantisto e anta la tie nomata Franza invado de esperanto la okelkai estis necredeble malfacila e poco kai multa espuro i trovigias en eh, la originala vercaro do kiam uh, ni sentas nin eh, malesperai au ec desperai char la homo tutte prifaifas esperanto ni ne forgesu pri la situazio ti ama kai la fairo ki un brulis interne al citiui esperanta e pionieri dancon provia attento gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.